Thank you. Thank you. Apple. soy hombre pobre, pero con muchos placeres y el dinero que me sobre se lo gasto a la mujer. Alguien tiene un trago, compadre, porque yo esta noche amanezco. Alguien tiene un trago, compadre, porque yo esta noche amanezco. Y si se le acaba el dinero, dígame por qué yo le presto.